දූෂණය වංචාව නාස්තිය අක්‍රමිකතා සහ අකාර්යක්ෂමතාවය ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන්. ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය අප නිතර කියන කතාවකින් තමයි දෙසිය පනස් දෙවැනි ටෙලිවැකිය ආරම්භ කරන්නට වෙන්නේ. ඒ මේ අද ඉන්නේ යටත් වැසියන් එහෙම නෙවෙයි හොඳේ අද ඉන්නේ පුරවැසියන්. යටත් වැසියන් නිතරම අනේ පස් වහන් දහසකට බුදුවන්ට දේවයන් වහන්ස ඔබහන්සේ ගැඳුම මාර ලස්සනයි අම්ම පත්තුන් ලෝකෙවත් මෙහෙම ලස්සන ඇඳුමක් නැතේ කියමින් සට්ටැඹියන්සේ ක්‍රියා කරනවා. ඒගොල්ලු තමයි යටත් වැසියෝ. ඔය ඉඳල්ලා හිටලා අංකුට්ටන් කොල්ලෙක් දෙන්නෙක් ඉති ඉතිං රජුට පොඩියට හුවකුත් එහෙම තියලා අනේ ඔයාගේ සීතාම්බර සලු ඇ ඔයා හෙළුවෙන් හූහූහූ කියලා කිව්වොත් ආං ඒ තමයි රටවැසියන් හොඳේ දැන් මේ දවස්වල රටවැසියන් සහ යටත් වැසියන් වශයෙන් ඉතා පැහැදිලිව කොටස් දෙකක් දක්නට පුළුවන්. යටත් වැසියන්ව මේ රජුගේ සට්ටැඹියන් ලෙස දකින්නත් පුළුවන් හොඳේ ඕ රජුගේ සට්ටැඹියන් ලෙස. සමහරු අහල තිබුණා සට්ටැඹියන් යනු කවරෙක්ද කියලා. ඒක ඔය මේ රජ කාලේ තිබුණු රැකියාවක් හොඳේ සමහරුන්නං එදා ඒක කළේ පඩියට එමත් නැත්තයිති රජුට තිබුණු ආදරයටත් ඒක කරපුවා එහිටිය හොඳේ අදනං ඊට වෙනස් අද ඔය සට්ටම්බි වැඩි කරන්නේ එක්කෝ ඇමති තනතුරක් ගන්න එක්කෝ වෙන තනතුරක් ගන්ට එහෙමත් නැත්තන් දුවට පුතාට ඔය සංස්ථාවක සභහපතිකමක් එහෙම අරන්දෙන්ට එහෙමත් නැත්තන් ඉතින් ඔය විදෙස් රාජ්‍යසේවට යවාගන්ට හොඳේ දැන් ඉතින් තාමත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නේද මොකක්ද මේ සට්ටැඹි රස්සාාව කියලා වෙලා නේද එක ඇත්තටම ලියන්ට ලැජ්ජයි. ඒ නිසා මේ අමනාප නොවී ඔය සට්ටැම්බි ජොබ් එක ටිකක් හොයල බලලා කියව ගන්ට කියලා සමාවිල්ලන ගමන් ඉල්ලනවා හොඳේ දැන් ඉතින් අහන්ට එපා කාගෙන්ද ඕක අහන්ට ඕනි කියලා හොඳේ ඔය මේ දවස්සල උතුර දකුණ මාරු වෙලා ඉන්න සමහර නේද සමහරකිවට එක්කෙනෙක් දෙන්නෙකු හොඳේ ඔය සමහර වෘතිය සමති උන්දලහෙම ආං එයාලගෙන් වනත් ඉතින් ඇහුවොත් සත්තැම්බි ජොබ් එක කියල දේවි හරි. මෙම ලියන්ට හේතුව තමයි මෙ රජයේ ප්‍රතිත්‍රස්ත පනතින් සමාජයට කිසිමහානියක් නෑ අනේක මාර පනතක් අප්පා ඒක ගෙනත් තියෙන්නෙම මේ ප්‍රභා කරනලා බිහිවීම වලක්වන්ටනි කියලා නේද වොයිස්කට් දෙන කොන්දොස්තරලා සහ ආචාර්ය මහචාරරු ටිකකුත් එලියට ඇවිල්ල නේද. ආං ඒ සට්ටැබි ජොබ් එක මතක් කරන්ට තමයි මෙහෙමලියන්ට වෙන්නේ. අඩුම ගානේ මේ පනත් කෙටුම් පත ඇහැටවත් දැකලා නැති. කියවලා තේරුම් ගන්නවා තියා නිසා ඒ ගැන කියල දුන්නත් තේරෙන්නේ නැති මාර සට්ටැඹියන් පිරිසක් මේ වොයිස්කට්දෙන්ට පටන් අරන්නේ නේද. මේ අද මේ දැනට තියෙන ත්‍රස්තවාදය වැලැක්වීමේ පනත. එක්දස්නමසිය හැත්තනවේ තාවකාලික පනත නේද. මේ පනත පවා ජනපීඩක සාමාන්‍ය නීතිය අභිභවාගිය එකක් හොඳේ මතකතියාගන්ටස්. රටේ සාමාන්‍ය නීතිය අභිභවාගිය එකක්. එහෙව් පනතක් වෙනුවට ගේන්ට හදන කෙටුම් පත් කර ඇති මේ ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත ඊට වඩ වඩා දහපාලොස් ගුණයකින් බලගතුයි හොඳේ අජූතයි භයංකරයි. ජනපීඩක පරපීඩක පනතක්. හොඳේ අඩුම ගානේ පනත් කෙටුම් පතේ මාතෘකාවමකක්ද ප්‍රතිත්‍රස්ත. ප්‍රතිත්‍රස්ත නම් ත්‍රස්ත එහෙමත් නැත්තම් ත්‍රස්ත වාදයා යන්නට හෝ නිශ්ෂිත අර්ථකතනයක් තියෙන්ට ඕනෙ නේද. එහෙම නිශ්ෂිත අර්ථකතනයක්වත් මේ කෙටුම් පත ඇතුළේ නැති බව තමයි කියවගෙන යනකොට තේරෙන්නේ. එදා එක්දාසමසේ හැත්ත නවේ ඔය ත්‍ර ත්‍රස්තවාදය වැලක්වීමේ පනත ගෙනාවේ යුද්ධය පදනම් කරගෙන. දැන් ඊට අවුරුදු හතලිස් සතරක් ගෙවිල ගිහිල්ලා. යුද්ධ අවසන් වෙලත් දැන් අවුරුදු දා හතරයි. ඇයි මේ පනතතාම තියානඉන්නේ මෙරටේ අපරාධ හා සාමාන්‍ය නීති යටතේ මේ දැනුත් වැරදි කරනයට දඩුවම් දෙෙන්ට පුළුවන්. එහෙම සාමාන්‍ය නීතියක් තියෙනවා. දැන්වේ දැනට ක්‍රියාත්මක පනති පවා නැති ඉන් ඔබ්බට ගිය අලුත් බලතල මේ නව ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත් කෙටුම් පතට ඇතුල් කර තිබෙනවා. කීපයක් විතරක් ලියන්නම්. හොඳේ ත්‍රස්තවාදයේ වැලැක්වීමේ දැනට ක්‍රියාත්මක පනතෙවත් ආණ්ඩු විරෝධී බව ආණ්ඩු විරෝධී බව ත්‍රස්ත ක්‍රියාවක් ලෙස දක්වලා නෑ. නමුත් අලුත් පනතට අනුව ආණ්ඩුවට විරුද්ධ නම් ආණ්ඩුව කරන දේවල් නවත්වන්ට ක්‍රියාකළොත් ඕන් ඒක ත්‍රස්තවාදී වැඩක් කියලා අර්ථ නිරූපණය කරගන්ට මේ පනත් කෙටුම් පත ඇතුළේ ඉඩදීලා තියෙනවා. දැන් ආණ්ඩුව කරන කියනදයට විරුද්ධව හඬ පටයක් පවා ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය මාධ්‍යෙන් යවන එකත් ත්‍රස්තවාදී. මේ පනතේ තියෙන්නේ එහෙම තමයි. ඒ කියන්නේ ෆේස්බුක් කමෙන්ට් එකකට පවා කුදලගෙනයන්ට පුළුවන් හොඳේ ඔය දැන් මේ පරණ පනත මේ අදත් ක්‍රියාත්මක පනත ඒ පනතට අනුව රැඳවුම් නියෝග බලය තියන්නේ ආරක්ෂ කැමතිට ආරක්ෂ කැමති කියන්නේ වර්තමානය නම් ජනපතිට නේද. රැඳවුම් නියෝග බලය මේ අලුත් පනත් කෙටුම් පතින් නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන්ටත් දීලා. හොඳේ සමහරුන් ඉළඟතරුව ගහගන්ට හොඳටම සට්ටැබි වැඩේ කළේ නැත්තම් තමා ඒඇනි කුද්දලගෙන ගේ නැත්තම් තමා පුදුමය නේද. අපේ රටේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන්. රටේ ජනතාවට මූලික අයිතිවාසිකම් දීලා තියෙනවා. තියෙනවා. මේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් ලබා දීලා තියෙන මූලික අයිතිවාසිකම් සීමා කරන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයක් තමයි මෙන්න මේ ජාතියේ පනතක් සම්මත කරගන්න එක. මේ හදන්නේ ආන් ඒකට. ඔව් ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනතක් රටකට තියෙන්න ඕනේ. ලෝකේ ජාත්‍යන්තරේ බොහෝ රටවල් වලට එහෙම තියෙනවා. ඒක එහෙම තමයි. දැන් තියෙන පනත ජාත්‍යන්තර නීතිවලටවත් එකඟ නැති නිසානේ ජාත්‍යන්තරේ මේ තාක් අපට කිව්වේ අලුත් පනතක් හදන්න කියලා. නේද? මේ තියෙන එක අහෝසි කරන්නට මොකක්ද කියලා දැ මේ හදන්නේ ආයේ නංගි පෙන්නලා අක්ක දෙන්න. ඒ කියන්නේ ත්‍රස්තවාදය කියන ලේබලේට මුවාවෙලා ආණ්ඩුවේ ඔය විකොනමික්ස් වැඩවලට වෙනත් කුජීත දේවලට එරෙහිවන්නන්ව දඩයම් කිරීමටයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. මේ අලුත් පනතින් ජනපතිට හිමිව තිබුණු බලයට අමතරව එයට තව තවත් විශේෂ බලතල් ලැබෙනවා. ඒ නව බලතල යටතේ යම් යම් ආයතන තහනම් කරන්නටත් පුළුවන්. ඒ වගේමයි යම් යම් පුද්ගලින්ට එරෙහිව තහනම් නිය නියෝගදෙන්ටත් පුළුවන් තේරණ සිංහලෙන් කිව්වොත් ඔවු මේ ගමන් බිමන් යන තැන් පවා ඒවත් සීම කරන්ට පුළුවන් මේ පනතින් හදන්නේ යටත් වැසියන් නිර්මාණය කොට මේ අතලොස්සක් සෙට් එකට අවශ්‍ය විදිහට රට ගෙනයාමටයි. ඔවු අපි යටත් වැසියන් වෙනවාද එසේත් නැත්තම් රූසෝගේ පුරවැසියන් වෙනවාද කියලා අසමින් අද ටෙලිවැකිය අවසන් කරනවා.